Ciao a tutti amici con le Verde, l'altro giorno a casa del buon Fabiota ci siamo fatti una bella maratona di 12 ore del Signore degli Anelli in versione integrale. Devo dire che è stata una bella ammazzata, però eh, mi sono divertito, mi sono divertito molto e se per caso vi va di, eh, di vivere con noi l'esperienza che abbiamo passato, accomodatevi e guardatevi questo video. Drum. You do not know fear. You will taste and trace. Bella regà, dopo 12 ore di Signore degli Anelli, abbiamo iniziato alle 10 e mezza di mattina, sono le 23 e 14, ecco, <laughs> vi faccio vedere un po' <laughs> le facce del pubblico. Buonanotte. Questo <laughs> mi prende sempre a me. Ok. Bella. <laughs>